नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए के टेक्निकल सोल्यूशन में दोस्तों मैंने अभी नया नया वीडियो शुरू किया है आज मेरा पहला वीडियो है आशा करता हूँ कि आप सभी का प्यार मेरे साथ बना रहेगा बनाए रखना सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे वीडियो लाता रहूँ तो आज हम चर्चा करेंगे यूट्यूब सॉरी दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल के बारे में जो कि एक नया नोटिफिकेशन आया है अगर हम अपने डिजिटल सेवा वैलेट में एक एक हज़ार रुपये के की न्यूनतम राशि बनाए नहीं रखते हैं तो हमारी डिजिटल सेवा की पोर्टल बंद हो सकती है तो देखते हैं चलिए कि कहाँ पे इसका नोटिफिकेशन मिला है चलिए हम सिंपली अपने डी मेल को ओपन करते हैं लॉगिन कर लेते हैं देख लीजिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए दोस्तों तीन जनवरी की डेट में एक मेल आया है हमें जिसमें हमें सूचित किया जा रहा है बताया जा रहा है कि अगर ओपन करते हैं इसको सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है an important announcement for all तो इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले देखिए मैंने इसको सिंपली क्या किया कॉपी कर लिया फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नई टाइम में यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट ओपन करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं हम Hindi translate H I N D I T R A N S A L A T I O N translate इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सिंपली यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट फिर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सभी भी सभी के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा यह आपको सूचित करना है कि 15 जनवरी 2018 के बाद सभी बीएलडी के लिए अपने संबंधित डिजिटल सेवा पोर्टल बजट में कम से कम एक हज़ार रुपये की न्यूनतम सेल बनाए रखना है कृपया ध्यान दें अनुपालन के अनुसार एक हज़ार रुपये से कम के न्यूनतम शेष वाले सभी खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक हज़ार रुपये कम से कम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में रखना अनिवार्य है उससे कम अगर हम रखते हैं तो हमारी डिजिटल सेवा की आईडी जो है वो ब्लॉक कर दी जा सकती है डीएक्टिवेट की जा सकती है तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही ढेर सारे वीडियो लाता रहूँ धन्यवाद